This is a 10 montage. Better buckle up or get buckled XD. oh, nii fucking perfektset fucking two-part siik. sest minu mõnni nagu ma ei taha öelda, et ma olen disappointed, aga ma olen slightly disappointed. väikest vaevast ju see ah.. aa. aa, ei tegelikult ravimid või? kui nüüd ei ole indikaatset tõstetud. kuulge, miks ma buulid saan, ah? sa oled buulid Thank God for the platform. Daje! Ulica się You're coming back baby! kõik on täna juba päris palju kinti saanud sellest. on jah. Karmo B. miski on suur lihtsalt. Oh, fucking that's nagu kohe. aga mida iganes te mängite. väga lai, nagu Gregor ütleb. me palume seda. no what the fuck toimub? Fucking kalkuleeritud. ma ei tea, miks sa seda kompetentsi oled. Hello, see on minu preemia, vaata, see pommik. ei, David, ei täiesti. mulle ei meeldi. Uuu, kakku. We've reduced the unarmed down air's threat coverage to enable armed players to better contest this attack offstage. Oh! <laughs> Works! pead nagu, kui ma spotta otsin, siis sa pead mu ette tulema, et ma saaksin sind äh, neusutada. ära, ei ära, nii, nii tee. ole siik, teete ma üritan ennast nautida võimalikult palju on the way there. ah fuck <laughs> Mickey. mine vitt. kuule, minu relv, see ei võta ära. Boom, bam, Fucking god. küll. kui nimi Christopher Frederik meil oleks, tema paneks kaua peale üheks. okei kui? Lähen ära või? <laughs> türa Gregor, palun anna mulle midagi siin mängus, mis oleks püha lihtsalt, palun midagi. kasutades uskumatut real time coach'i. ok, o Vitor também, ah, ah, o Vitor, o Vitor meus olhos. ära minu svompist putsi. minu svomp. ma ütlen ära minu svompist, ära minu svompist. Korben ütleb sulle ära minu svompist, ära minu svompist putsi <laughs> ma peal rahulikult oh,. Poink! täna nalja Fredile. sina. siia on väga kava sinu jaoks penaalsem. mida, võtma nii pikalt. Dude, I'm fucking plastered. Ah, kui ei läinud. Aa, ei oota, ei, Osti eelistab Gregor Punsa, enam ei osta. Aa, ah, kui ei saanud pihta. Mhm, mhm, mhm. Murust ei võta kinni lihtsalt, aga nagu võta kraba lihtsalt. Ei, ei, ei, ei, ei, valda. Võta pihta, tule võta see relv juba kätte. Oh. Aa, tõesti. tugev mees noh. aa, pole pool, pole pool, käi nahku. <laughs> käi nahku, ei tere, käi nahku. Jeit. türa. puts. puts. me Teli, tuss. <laughs> räägib Erki. tuss, tuss, selline tuss. nii ah.. jobi peale. mida, issand. türa, ma ei suuda Vito <laughs> ausalt. Oh my god. Oh my god. Because they you are not born. Tumbara ei ole. Kyllä mä 哎呀，geil. Deutsche. Ah, ah. oi vittu küll. mõtle, mis toimub? mingi klasterpakk on. edasi-tagasi, käi vittu kaks korda juba. ei puhul see on nagu reaalselt. õige. <laughs> Karl spämmib siige, midagi ju. tead, kas ma tahan, miks mul ei tule seda? natukenegi. <laughs> jess, spämmib siige. aga, oi. Detroit pedekus, Detroit pedekus, mis oleks sai tunda mu viha. No! 僕僕がまたどっちああ、 <laughs> いいっすよ。なに。け、えごって。フ <laughs> ァ。待てって、カル、カル、待って